bu qachalar qanchadan berdilaringiz uchovini qancha bu sakkiz mingga berdilaringiz yigirma yettidan yigirma yettidan ikki ming yetti yuz mana uchta bu qachani sakkiz mingga beribdi mana bu yerda bitta g'unovjoncha qolgan a buni qancha deyapsizlar o'ttiz sakkiz savdo qilishdimi nechi pul savdo qilishdi o'ttiz uch o'ttiz uch bermadilaring bo'ladigan joy qancha bo'ladigan joy o'ttiz besh minglar sakkiz mingga uchta buqacha savdo bo'libdi aka buqa chanshi buqa nasom chandish чандыш когда на Канаду дает? Tahsili ben alıp vereceğim. Ya içeyne mi? Şahane iyi. Nasıl? Çankırı mı burada boşa? ин чанд солаши я сола накашида чанд хабро я кидошакашида я сад панҷо мебро я зудтар мукин бро я камтар сустая хайр шола савдо мешавад ка Sho'la savdo mesha aka. Xo'sh. E buqa chanshid aka buqa. Chastash. Chani savdo kadan? شاشتیا Chastiya kado deniz. Xayr bo'lsa. Chan so'lay? سولا و دو Chan so'ladi Beshdagi Зуркаги. Сейчас ты. Крычанки. Краса. Hay barol ko'ra kashmada. Vale, davol. Mana 8 ga savdo bo'libdi. Mana shunday xarabara. Ha? Mana bu 2.5 ga. Var da birkaça. Böyle sakızga vermediniz mi buna? Yakını boşa vermiş. Yakını boşa vermiş. Yarım. Yakını boşa vermiş. Yakını boşa vermiş. ҳавои гунаҷин чашид гунаҷин ина шашини мегӯем бозор панҷоу панҷ панҷоу шаш кадем ҳадо дем панҷоу шашта бештаги чанд кард шаш ҳазор шаш тавлак назам ӯлдата чанд кард шир метав давлета чишмайдаку ози ягоши дорад не не эм хурдаги худо баракат шавтак як савдо мешавад Hay, xudo xudo baraka shapta aka savdo beshava. Mana. Beshdagi shashinim. شش Shash hazor. شش هزار Ha, zo'r. Shit, shit. Mayli aka, shunda barori ko'r. Xudo aka savdo beshava bu. شد Oh, mayli aka. xo'p. Necha bo'ldi? Murojaatda 6 deyapmiz 52 52 yarim qildi 52 yarim qildi. ha Bermadingiz. yo'q bermadi to'yga so'yishgan marga zo'r maraka ha yaxshi orqasidan bir bu qancha go'sht qiladi xudo xohlasa yuz kilo qiladi bo'ladigan joy qanchaga berasiz ellik olti ellik olti kelsa berib yuborasiz ha berib olasiz. ha bo'ladi yaxshi qancha semiz akana semiz semiz ijara yegan ha bu qayerda mol aka kiribdi mana o'zimiz o'zimizni kiribdi rayon kolxozobod kiribdi kolxozobod kiribdi yaxshi bo'ladi bir jazmani kelmadimi jazmani jazmani ellik ellik ikki yarim qilyapti bermadingiz ketdan yo'q bo'ladi bozor sal past so'rayapti ha qandaydir bu bozor ham susmi ha sus bozor sust hay sayda bo'lsa ketib qoladi ha ha xudo barakasi bersa savdo bo'lib qoladimi ana bular necha puldan qildi uchovini bular qancha bo'ldi aka oltidan qilyapti oltidan siz qancha deyapsiz yetti yetti yetti mingdan buqachalar qayerdan oliblar aka kirib men kolxozga o'tgan bo'ladi mana qachalar yetti mingdan deyishyapti bular necha yashar aka bir yashar bir yasharlar ha bugungi savdo mana shunday ekan aka aka bu semiz g'urojunchani nomerlarini aytib yuborasizmi ha aytamiz ayting qani to'qqiz yuz olti to'qqiz yuz olti o'ttiz olti o'ttiz olti to'qson to'qson nol to'qqiz nol to'qqiz mana akalar telefon qilinglar bemalol kolxozoboddan aka olib ketishlaringiz mumkin bemalol so'ysa bo'ladi go'shtga ekan semizgina g'unojincha kolxozobodda moli marhamat xo'sh olti ming bozor besh yarim aha besh yarimga bermadingiz buni bu qachani qanchada bu qachon bu qachoni uch ming uch ming deyapman ikki ming sakkiz yuz so'm ikki ming sakkiz yuz berib yubormadingiz ikki ming sakkiz yuzga bo'lishi joyi 3000. Ha, yaxshi. Bu bu bu buqacha 16-chami bu? 16-cha o'sha mana onasi bu, bo'ladi. yigirma ming somon deyapti shekilli mumkin ham boshqa to'y biznes bis hazor mega. Hava gel bitiyor. او اگر بتیا او این خیلی پیش رنه که Nazırlar. Ya danim mega nahu hafsada savdoshkadan aluda. Uqa. Sog'liq bor. Xonojin ekan, xonojin. Go buday go harbiy. ака ина чанд савдо карда аватсе акаи чандшид ина бола 6400 сом 6400 савдо шуда гирифтем наша гирифтенеш о харидем ма барда бара 6000 а сос салах ке бухатер надина чаб бухатер сос чақас чиз мекала боша ба ба хисоб исои мешами 5 6 литр дур 5 6 литр а и чаным чиз боша гусалаш боша сем шай мега ка намедам ака сай меша сем гуфтайсан мо гуфтайсе а майла ка барори кор саломат бошед О, нас барека. Рой сафед. Чит қатви гусалаш? И 15000 сомони надоде. Надоде наша? Шумо чанд гуфтед? Кача сеюм гусала. Ага. Карпа. Мегав саҳар 10 литр шир дорад. Мегав саҳар. Агар гусалаш абти камтар. Камтар. Кача чанд вақт? Барои чоча гусалаш мегав. Кача чанд вақт? 2 моҳ ҳафтамоҳа он авуш я ҳафта ина қачаш панҷум сала сезда ҳазор на сезда ҳазор уш ғуноҷина гузала ғуноҷин ура чанд кардан ура дувоздаҳ кардан надодена надода сезда ҷой шича ҷойшичаучаскай хайрабод петлетка петлетка хайра қамора Xayr, raqamora bugun aka yaki نوصد boshqa. سی و چور چورده هشتاد و هفت یازده اینا. مرحمت زم زنه یکی در کار باشه بو یکی مومیلا میکنه یکی خونه رفته بو بله یکی زنگ زنه مومیلاش هست سیناش هست آه. اینا سهر بگه ده لیتر شیر میدوده Ajoyib, ajoyib. سهر بگه ده لیتر شیر ها نه. қашаш дима хафошада сиёмкаш кунема и гузала сиёмча иш панҷумша ё